リコ大河です皆さんこんにちはあでえ <laughs> おい君 <laughs> ちょっと待ってオープニングの時にもう <laughs> はいちょっと待ってもう一回ぴょぴょじゃあゆりこ大河です皆さんこんにちは今日はラテちゃんと一緒にいます嫌がってるね嫌がってるね ほいほい <laughs> 嫌がってる嫌がってる嫌がってる嫌がってるよっしゃえっと <laughs> あまあまあまあまあまあまあいいかまあいいかはい <laughs> 今日は見てる通りブレックファストアスティファニーの、えー、っとコスプレをしてみましたおちーハッピーバーンあ オーディ・ヘプンはすごい大好きであのまさかいつかコスプレできるなんてと思わなかったし、まあ、今日は100%コスプレは言えないんですけどオーディ・エフって言いたいですよね本当私だったらもうちょっとしっかりあの本当ジェリーあのジェリーまで買いたいなと思ってるんですけど私ビビアンしか持ってなくてティファニーじゃなくて申し訳ないですね <laughs> ティファニーじゃなくてでもどうかな似合うかな ちょっとこんな感じでこうやってるとちょっとオーデリエっぽいかなって思いますこんな服はね実はザラで買ったんですよこれでもめちゃめちゃ良くないめっちゃいいよねセクシーそうで えっと突然あの前髪はね結構長かったからちょうど撮する前に自分でチョキチョキチョキチョキカットしてこんな風になりました結構短くなってますねえー、すごいで本当普段私はジェリージェリージェリージェリー チェアリーは持ってなくてほんとこういうすごいお宝物ビビアンしか持ってなかったからこういう感じででちょっと髪を盗んで今育成してますのでちょっと盗むのはあの結構大変だったんだけど頑張ってみましたはいどうかな であのこういう映画は多分誰でも見たことあると思いますが私はね実は結構最近見てたんですよものすごく最近ですあオーディレのことはもちろん知ってたんですけどあのブラックファースト・アート・ティファニーの,、えっと、の映画はほんとだいぶ最近あこういうことなんだなって思って あのー、まあなんだろうオーディオねやっぱりそれを見てもうあなんで日本人はオードリーがすごい憧れるのはやっと分かってきたですが私小さい時はねあのーなんかお母さんから聞いたこともない気がしててで若い人たちにオードリー・ヘップバーンは有名なんですけど意外とイタリアはそこまでじゃなかった 気がしましたね私のまあ私の周りはそんなになかったんですよ昔は今の方が逆になんか話はよく聞くんですけど私はちっちゃい時は全然あの存在が分からなくてたまたまあの誰かとのあの話した時に 突然そういうオーー・ヘップバーン知ってるんんん誰誰誰え美人さんって思ってでちょうど日本に来た時にすっごいみんな憧れる存在だったからそれで初めて話を知ったちゃんと知ったってな感じですよね えば日本とヨーロッパはあの人気になるあの人は結構違ったりとかしてちょうどこの前友達もあの話してみしたら私の大好きなアーティストはソフィー・アリス・ソフィー・アリス・ベクスター っていうのを多分今すごい英語が間違ってるんだけどソフィエちゃんねですごい私大人気だなって思ったらイタリアにしか人気ないらしいんですよアーティストえちょっとイタリア人じゃないのになんでイタリアだけにすごい人気なんだろうなって思ってそれもオーリエも同じですなんか日本に来るまではまあ話は聞いたことあるけどあ すごいとかはないなんかお母さんは間違いなければ違うあの女優さん特にイタリア人の女優さんを好きだったみたいなのでなかなかあの外国人の女優さんの話はちょっと聞いたことないそういうイタリアに人気があっても日本は知らない逆もそうみたいですよねですごい私もびっ くりした多分な分かんないんですけどオードリーみたいの方はイタリアにもいらっしゃったと思った思うんですねやはりなんかそういうビューティーはなんかいた いた気がする似てような人がちっちゃい時には何回も見たことあるなんですけれどオーデルじゃなかったんですねで逆に日本に来るともうオーデルオーデルオーデルオーデルすごいファンがすごく多くてやっぱり女性からすごい憧れるんですねでたまたま私眉毛が太いを描く時ちょうど今こんな感じなんですけどあの眉毛を太くして、まつけまつげをつけると ちょっと取りますねピュンそう似てるって言われました今何遊んでるおひんであやだやだやだやだ嫌がってる嫌がってるピュンいやまた遊びたいまた遊びたい怪我怪我怪我 はい同じファッションアイコンといえばプラダ 北悪魔プラダを着た悪魔だと思ってるんですけどなぜっていうとあの2006年の映画じゃないですかあの時はあの自分のえっ、と自分じゃないイタリアの映画館にもあの放送されたんですけどテレビとかにもあったし私のデーディとかお母さんデーディとか持ってたから私も知ってたんですけどおばあちゃんの時代だとえっとあんまりアメリカンの あのムービーアメリカの、えっと、映画がそこまでおばあちゃんから話は聞いたことなくてどっちかっていうとイタリアンのあの映画とかイタリアンのコメディアンとかイタリアの女優さんはすごいとかおばあちゃんからの話はよく聞いてたから、まあ、あの時はあの放送されてなかったしやっぱりその後何年の後になってたからだから オードリー・ヘップマンはあの若い人の方が人気今私なの私の例えばお母さんとかおばあちゃんよりはその後になってますよね、うん、それも面白いいややっぱりいるねと思って私は知らなかったんですよね 知らないかもしれないなんですけど実は私あのアニメとか漫画とゲームのコスプレだけじゃなくて実は映画のコスプレもしたことありますじゃじゃんこちら部分スーサイドスコットのハーレイ・クイーンが一番映画的映画って言えばコスプレだと こちらなんですよねあと「ワンダーウーマン」とかもやってみましたで実はやりたいコスプレ多いんですよマリママリリン・モーロとかもすっごいやりたいんですよちっちゃい時からすっごくやりたくてそれも実は今そういう似たような服を買ってますだから次そうになったらいいなってはい思ってます 実はコミケットマーケットコスプレ一番の日本で一番、まあ、世界中も一番の大きなコスプレイベントがあるなんですけどあそこにね意外と映画のコスプレはものすごく多いですで私も実はオードリエとかマリリン・モーローをやってみたかったんですよ今年はだからアニメとか漫画だけじゃなくて やっぱりちょっとネタになれるコスプレが一番流行ってるらしいんですよコミケットマーケットって言えば それそれなんですよだから私もそれやりたかったんですけど今年がなくて本当に残念ですねまあちっちゃいのコスプレイベントはちょこちょこ出てるし私はたまに撮影あのそこに参加したり自分の撮影会とかもやったりとかもしますのであのたまにオーディの格好風とかオーディ風の格好してみてくださいとかのリクエストも受けますよかったらぜひ取りに来てください <laughs> 取りに来てください あと最近アケタのファンクラブファンティアとかもやってますのでよかったらぜひチェックしてみてくださいよろしくお願いしますでは次のコスプレも楽しみに待っててくださいあとはいいねボタンしてコメントとチャンネル登録を忘れずによろしくお願いしますまたねチャオ Buena notte